siswa dari SMK Negeri Tulur Agung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu daerah asal Jawa Barat yang berjudul SDD, di mana komposisi lagu ini saya menggunakan pattern gitar klasik dengan mempertahankan notasi aslinya.